तो यहां पर पहला जो फॉर्मूला है वो ट्रिम यहां पर मेरा नाम लिखा हुआ है दिख रहा है ना ये नाम हाँ तो यहां पर ट्रिम लगाएंगे तो ट्रिम क्या करेगा ट्रिम मैंने होता है काटना छाटना तो यहाँ पे ये काट छाट देगा तो ये लगा लिया ट्रिम और ट्रिम लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए गेट ओपन करना है अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए अब इसको बंद कीजिए ये इसका सेल एड्रेस है मतलब ये बता रहा है कि ये सूरज तिवारी जो लिखा गया है वो बी फाइव में लिखा गया है ठीक है बी कॉलम है फाइव रो है ठीक है अब एंटर प्रेस कर दीजिए तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गैप जो है थोड़ा रिड्यूस करके ये हमें दे दे रहा है ठीक है इस तरह से हम बात करेंगे अपर की अब देखो ये सब छोटे लेटर में लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू अपर का फॉर्मूला एक होता है तो U double P E R upper लगा लिया हमने और यहां पर इसको सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद ई e फाइव इसका सेल एड्रेस आ गया बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पे ये अपर केस में आ गया ठीक है लोअर केस में लिखा हुआ था अपर केस में आ गया यहां पर आते हैं ये क्या लिखा हुआ है बेटा प्रॉपर प्रॉपर लिखा हुआ है ना तो देखो पहला अक्षर स्मॉल है बाकी सब कैपिटल है पता नहीं किस स्टाइल में लिखा हुआ है तो is equal to formula start होगा लिब्रा कैल्क में और यहां पर क्या करेंगे इसको प्रॉपर बनाने के लिए प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे तो P R O P R proper लगा दिया हमने और प्रॉपर करेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कर लिया आप पूरे पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंटर प्रेस करेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल बना देगा बाकी सब स्मॉल बना देगा तो ये होता है प्रॉपर ठीक है इसके बाद फिर आते हैं लोअर पे देखो ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है तो अब क्या करेंगे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे L O W E R lower कर दिया हमने ठीक है और यहां पर ये ध्यान रखना कि टैब नहीं काम करता है ये लिब्रा कैल्क है तो टैब जैसे दबाओगी तो ये एरर आ जाएगा तो यहां पे is equal to L O W E R lower लिख दो और यहां से ब्रैकेट को ओपन कर लो पहले इसको डिलीट कर लो उसके बाद is equal to L O W E R lower और ब्रैकेट को ओपन कर लिया अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो सब लोअर छोटे लेटर में हो जाएगा देखो ये इसका सेल एड्रेस आ गया और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो सब छोटे लेटर में आ गया ठीक है सब फॉर्मूला समझ में आया ये सारा फॉर्मूला जितना हमने बताया था देखो ये सारा फॉर्मूला समझ में आया ठीक है